farita arte farita inventita Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. mi tui lasas la parolon alla medito do restu con ni con medito con dankon Saluton kai bonvenon venon al nova Zamenhof medito. Hodia mi volas legi kai mediti kun vi sur gazeta articolo kiu estas dedicita al doktoro Emilo Javal. Do mi legos el pagio ducent quardec sep. Line bruis per siai faroi, tamen en lasta tempo – li estis la centro, circa o ciu grupigis ciui plei eminentai esperantistoi, char antau ol ni sciis che li havas la intenson, cae la povon fari al esperanto malavaran donatson materialan, niconis conis lian grandan valoron moralan. Niconis lin, kiel lin, kiel homon tre cleran, sagiam, bonegan linguiston, noblan, laboreman cae influan. De la momento ciam li, anta antao quelque da iaroi, estante iam blinda, ec conis esperanton, li fordonis sin al gi, per sia tuta coro. Quancam blinda cae maliuna, li en la dauro de tre mal longa tempo, perfecte e lernis esperanto. Iaval estis esperantisto e la plei bela senso de tiu ci vorto. Li estis esperantisto pure idea. Esperanto povas esti fiera pro tio che gi havis Iavalon. Esperanto estos felicia cae glora se gi havos multe da Iavaloi mi ne povas iam saluti vin. Ciel mi faris tiom multe da foioi, mi salutas malgioie gioie, vian sindron, cara, ne forgesebla, amico. Care ciui, Ciam mi pensas pri amico en esperantuio, mi pensas al Emil Javal, au Emilio Javal mal multae homoi estis amicoi de la iniziatoro de Esperanto, Zamenhof. Almenau, mal multain li nomis amicoi. Iaval ne estis homo glorema au sercianta bruon pro siai faroi, cae mi devas diri che mi certe ne estas modesta homo kiu ne serĉas rekonon en la mondo, ĉar mi ja serĉas. Ĉu Zamenhof considerintus min ebla amico? Kiu scias? Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.